अब जो पिछला प्रोग्राम हमने बनाया था उसी को एक्सपेंड कर दिया थोड़ा सा और यहां से F5 प्रेस करके इसको मैं रन कराने की कोशिश करता हूं तो पहले ये कहेगा सेव करिए तो सेव कर लेते हैं ना तो यहां पर एक नाम मैं इसे दे देता हूं आ, कोई भी और डॉट पी लगा करके इसको सेव कर देता हूं और एंटर कर देता हूं तो यहाँ पर कह रहा है enter the number of rows अगर मैं सिक्स एंटर करता हूँ तो ये पैटर्न कुछ इस तरीके से प्रिंट हो रहा है देख सकते हैं बस ये एक्सपेंड हो गया बाकी तो सेम है ठीक है